nabad magacaygu waa faatuma cali waxaan ka socdaa ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed ee maraykanka iyo degmada ramsey cambi aan ka hadalno sababta aanu ugu weydiinayno xarumaha caafimaadka inaad uur leedahay inkastoo tallaalka covid sagaaliyo toban loo ogolaaday haweenida uur kale waxaanu rabnaa inaan awoodno inaan si taxadar leh ula soconno haweenka uur kale uurku waa xaalad caafimaad oo gaar ah oo ay tahay in bixiyaasha caafimaadku ogaadaan marka aad bixinayaan daryeel caafimaad oo kasta tani micnaheedu maaha in talaalka uu ka ammaan yar yahay haweenka uurka leh iyo dhallaanka weli aan dhalan ogaanshaha xaaladda uurka ayaa waxtar u leh shaqaalaha caafimaadka si haweeneyda uurka leh u baraan faa'iidooyinka talaalka leeyahay iyo inay xasuusiyaan inay helaan qiyaasta labaad ee moderna ama pfizer waa caadi in laga welwelo talaalka iyo uurka uurku waa wakhti gaar u ah haweeneyda haddii aad qabtid su-aal amba walaacyo dheeraad ah la yeelo wadahadal bixiyo daryeer caafimaad oo lagu kalsoon yahay oo si fiicanna u dhegaysta aqoonna u leh